Ik ben een kwartiertje aan het vissen in Thailand. En kijk deze red tail. Dat is echt niet normaal. Yo, yo, yo. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dave Fishing Team. Eindelijk. Eindelijk dan mijn video uit Azië. We hebben er lang moeten wachten. Drie maanden ben ik al onderweg. Ik heb Laos, Cambodja en Vietnam gezien. En ik ben nu in Thailand en ik ben aan het vissen. Ik zit op een meer met onwijs veel dikke vissen. Alles misschien wel boven de 10 kilo. En eh, zoals je ziet, mijn hengel is weer in. Telkens met je staan aan. En eh, geniet van de video. Ik denk dat het wel gaat lukken. มาถ่ายรูปกันหน่อยได้ไหมครับพอดีปลามาติดทีเดียวสองตัวจะให้เขาถ่ายคู่กันครับโอเคครับเดินลงไปครับผมผมเอาเนี้ยจุดสอง Okay, Phil, bye, bye, bye. Bye, bye. Go, go, go. I'm gone. Okay, keep a bend again. Ooh. He's gone. Yes. He's in. Lekker. Holy shit. Oh, that's some fish. Meer dan 50 minuten. Maybe 50 minutes. Probably. Oh, holy shit. Well done. Ik ben nooit zo moe geweest. <laughs> Bam. Oké, okay, let's nice. do some photos. 60 kilo. zwaarste trail ooit in mijn leven. Meer dan 50 minuten. Ah. <laughs> Echt niet normaal. Wow. Amazing. Wow. Look at this. Niet normaal. Wat een beest. 65 kilo. Nou jongens, twee pelletjes. Het lijkt mij zo'n haasje, maar eh, deze jongen heeft opgeleverd. 65 kilo meer dan 15 minuten aan het trainen. Ik ben back af. Hij was een beest. Niet normaal. Hij mag weggaan. Of Zie zorgen dat je de vissen, zelfs tijdens een hete dag als dit, dus denk 33 graden, die ze gewoon hongerig houdt. Dus elke 10, 15 minuten doe ik een paar, een paar handjes, eh, ja, een stuk of 5 pellets bij je voeren, per stekje. Dan houden ze op de stek en uh, je meer door. Dus ik voer drie stekken aan, twee bevis ik en die andere doe ik dan, na de switch van de vis doe ik ze weer eh, omwisselen. Dus ik ga ook nog even een beetje eh, vis bijvoeren. lekker beetje kneden, Dan wordt het zo dit. Kijk. Nou, de predators, snakehead, alligator en uh, eh, rampaya, vangen met vis. Nou ja, proberen tenminste. Ik heb ze nog niet gevangen. Maar eh, we hebben nog anderhalve dag, dus het moet helemaal goed komen denk ik. Hey, kom op. Hallo, gaat u nog verder? Ik ging toch? Meneer, welkom. Nou, schrapbruintje gaat het toch maar testen. Nou, de tweede redtail. Dat is weer een mooi beest. 60 kilo. denk iets kleiner naar de andere. Satisfeito, mas? Happy days! <laughs> zullen waarschijnlijk denken, die gaan we wietsen met z'n duiken en beetprikjes. Maar nee, nee, het valt tegen. Het is eh, enorm intensief, ook niet verwacht. Maar je bent gewoon elke 10 minuten aan het voeren, observeren, kijken waar je de vis ziet springen. Het is en de gadegars die springen heel vaak uit water. Je ziet zijn kop. En uh, boegel van de karps. Je ziet alles. Dus eh, ja, het is gewoon heel intensief. Veel voeren, opnieuw ingooien, tijdens blijven maar 45 minuten eraan zitten. Dus Echt uitrusten doe je niet. Nou, eh, we hebben nu een Arapaia aan zitten. Grappig, ik had hem hier voor het kantje gerecht. En eh, twee minuten later loopt hij af. Rod sit down, Rod sit down. Zag je? Keep low, keep low, keep low. Nou, we hadden die adem aan het opgezet. Nou, als je hem omhoog houdt, dan springt hij uit het water. Dan verlies je hem sowieso en dan beschadigt hij zichzelf. Oké, fish has gone down, we can play. Dus eh, de eerste run verspeelde ik. Ik gooi meteen terug, handje viskoppen erbij. En eh, een kwartiertje raad pakt hij hem weer. Dus dat is mooi. Oké. the sound. Yeah. Yeah, je just exploded ah. one. So, sucks. No way. Hij is eraf. Let's go. Ja, dat is echt zonde jongens. Er zat dus echt een ziek grote armpaille aan. Ik denk zeker wel 1,50, want ik zag hem hier voor het kantje. Misschien zag het zelf op film. Maar hij was huge. En eh, ik deed niks fout. Ik hield gewoon Marijn goed als hij wilde springen. Maar ja, hij komt hier onder water. Hij geeft één keer volgens power en eh, hij is eraf. Echt zonde. Maar goed, ze zeggen 1 op de 3, 1 op de 4 van deze vissen worden geland. En normaal krijg je geen aanbeet tijdens eh, overdag, zeg maar. Alleen s ochtends en in de avond. Dus dat is misschien weer een goed teken. Dus we gaan er gewoon nog eentje vangen. Kom op. er worden dagelijks dus maar drie stekken bevist. Dat is echt een goede regel, want er zijn er een stuk of twaalf. Maar op deze manier kan je veel, eh, ja, veel verschillende stekken rust geven. En dat eh, maakt de vissen ook erg eh, argwanend, want dan weet je... hey, kijk, run, run, run! Nou, zijn nu weer lekker aan het riggen. Ik kon toppen niet stoppen. En we hebben weer een mooie Siamese gedaan. Kom op. <laughs> not that way. Het <laughs> is echt moeilijk, veel mensen regen te gek. Komt er weer zo'n powerstoot uit. Maar hij is bijna gaar. Ah, bijna mijn zak. Daar is hij. Kijk dan joh. Heerlijk jongens. Shimanetjes. Oeh, oeh, oeh. ik doe hem heel even weg. Zo, 20 kilo uh, eh, CMA Scarper. Lekker hoor. Kijk die bek dan. Echt vet. Ha! Daar mogen we gaan. En ja, shot. Bam. Oké. En hij is weg. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, Lekker. Goed voor de vis gezorgd. Dit net gebruiken we net bij de redtail en de Siamese karper die ik had. Dus de vis komt het water niet uit, zal nooit beschadigen. Deze unit wordt voor snakehead, en arampaya gebruikt. Dus ja, het is een soort van cradle, kan niks gebeuren. En wat hebben we dan hier? Haakpakkets. En hier een zieke weegkar. Zie je? Hier bij de haak. Als je echt een groot hebt, dan eh, wordt wordt hier gewogen. De weegkar, ideaal. Alleen niet zo mobiel. <laughs> yeah! Hey. Rijnzwemmers. Het gebeurt zelfs hier. Je ziet gewoon dat de vis aan het aas op je stek. Daar is mijn stek. En de Rijn gaat op en neer. Come on jongens, het gaat echt niet normaal lekker. Hij lag uh, eh, 10 minuten in en hij loopt weer af. De pelletvoerstek die gaat helemaal los. Maar ja, ik wil een arapaya vangen, dus er schiet er niks meer op. Nee, is leuk. Er is ook nog een Indiaanse karper naast een uh, Siamese. Die is een beetje geel achter, die wil ik ook wel vangen. Dus misschien is die dan. Ik heb nog niks gezien. Kijk eens wat we hier hebben, jongens. Weer een redtail. 17 weg. Van de cool. Kijk die kop dan. Niet normaal. Hij mag weer gaan. Lekker. Nou, het wordt donker en donkerder. Ik denk dat het gaat omweren. Maar geen zorgen, we zitten droog. En ik heb weer een lekkere maaltijd. Van de service jongens, geweldig. Hey. Rijnzwemmers. Het gebeurt zelfs hier. Je ziet gewoon dat de vis aan het aas op je stek. Daar is mijn stek. En de Rijn gaat op en neer. Come on. Nou jongens, de weer is inmiddels omgeslagen. Maar de vis wijt nog steeds. hebben we er weer een jongens. 24 kilo. Ja, een beetje albino-achtig. Super ziek. <laughs> Hij mag gaan. Bam. Lekker. Nou, visdag 1 is bijna op zijn einde gekomen. Ik, heb, eh, ja, ik werd een beetje gek van de pellet want hij ging veel te snel af en ik had geen tijd meer om andere dingen te doen. Klinkt een beetje als cliché. Maar ik wil gewoon graag een arapaia vangen. Dus ik heb ze nu allebei op vis gerecht. Langs het kantje. Het is iets donkerder geworden en gaan regenen. Dus de temperatuur is ook minder geworden, dus het zou moeten lukken. En ik hoop er nog een arapaia te vangen. En anders morgen. Dan ben ik er weer om half zeven procent. Or maybe een arapaia. Who? Who? Huh? Nou, niet normaal. Ik zie dus voor de kant, twee meter uit de kant, een arapaya draaien. Want ik had net gevoerd. Ik gooi mijn visje erbij. En eh, ik zie zijn staart boven water komen en hij is eraf. En dit gaat hij van het visje over. Zonde. Wat ook fijn is, dat er met drie stekken worden bevist. Dit is dus de volgende stek. Maar zie je hoe dicht hij naast die van mij zit. Even kijken. Die staar. daar. Dat is natuurlijk niet eh, handig om hier ook te gaan vissen. Ja, de overbuurman hebben beet volgens mij. Ja, hij is aan het drinken. Dus goed, ja. Ze doen eh, om de dag per stek wisselen. Zodat je de vis ook eh, niet sommige stekken vermijden, want ze weten gewoon niet waar je zit te vissen. En eh, ja, dus niet te veel lijndruk. Ideaal vissen ook saplijnen. Dat geldt ook, want die vissen, ja, ze zijn natuurlijk niet meer de domste als er zoveel gevist wordt. En je ziet het werkt het regent inmiddels lekker door. Het is even een tijdje stil geweest. Maar we gebruiken nu twee visjes in plaats van pellets, waar de meeste actie op kwam. Dus het is tijd voor eh, uh, Arampaya, vind ik. Nou, visdag 1 is bijna op het einde gekomen. Ik, heb, eh, ja, ik werd een beetje gek van de pellet hengel, want hij ging veel te snel af en ik had geen tijd meer om andere dingen te doen. Klinkt een beetje als cliché, maar ik wil gewoon graag een Arampaya vangen. Dus ik heb ze nu allebei op vis gerecht langs het kantje. Het is iets donkerder geworden en gaan regenen. Dus de temperatuur is ook minder geworden, dus het zou moeten lukken. En ik hoop er nog een, al paar te vangen. En anders morgen, dan ben ik er weer om half zeven procent. Het vis voor vandaag zit erop. Ja, Het laatste uur, zonsondergang. Dat is het beste. Hè? Ik heb nog eh, drie arampaya's verspeeld. Helemaal kut. Runs wel op film. Maar eh, ja, zoals je ziet, engeltjes zijn eruit. De rotpot is bedekt. En het is tijd om te gaan. Helaas. Morgen half zeven ben ik weer terug. See you. Nou jongens, dag twee. Het is zes uur. Net wakker. Uitzichtje vanaf mijn hostel. 17 uur verdieping. Het mooie, als je inzoomt. Die berg daar is het. Het is een kilometer of negen rijden. Vandaar dat ik ook een scooter heb gehuurd. En eh, dan kan de tweede visdag beginnen. We gaan ervoor. Lekker. Met dit mooie racemonster ga ik naar de stek. Het ligt echt in het midden of nowhere. Kilometer of 9 hier vandaan. Dit is dan de grootste stad in de buurt. En uh, de taxi weet niet eens waar het is, dus je hebt het wel nodig. Ik heb hem voor twee dagen gehuurd. Ideaal. Wel mooi, de stop je echt die tegen af. je weet precies hoe lang je op je telefoon moet kijken. <laughs> als je nog een beetje meer geld hebt te besteden dan eh, deze arme student, kan je ook verblijven in het resort. het ziet er echt bijzonder mooi uit. Overal palmoompjes. Hier het zwembad. Kooienvijvers, arampaya-vijvers. Barretjes. Dat is niet normaal. Het is echt mooi. Maar goed, daar hou ik geen geld voor. <laughs> maar dit is dus gewoon een tuinvijfje geen kooikarpers in, maar redekars van 2 meter. Dus die gaan even voeren. uh, <laughs> Holy shit. <laughs> so good. You say how long it takes him to eat it. Yeah. why difficult ik ben net een kwartiertje en Engeltje zegt weer uit. Ik het naar thuis. Haha. Zelfs een eigen rigs, rigs ontwikkeld. Niet normaal. Dit zijn de carbrigs. Dit is de Zie Ziek grote haken op Lekker hoor. weer. Lekker. Het zijn lekker 40 aan het hakken. Weer eentje van 20 kilo. Mooie albino achter. Kijk, run, run. Ja, oké. Okay. Action, action. 95 LB. 1,42 kilo. Dat is niet normaal. <laughs> lange beest. Echt ziek. Kijk die kop. Sick. Niet normaal. Nou, vandaag ga ik volgens voor de armbaya. Ik heb al wat voorwerk gedaan. Hoge is er middag geknipt. Ik zit hier weer een armbaya. Echt niet normaal. Wat een pauze dat beter Voel dat hij omhoog komt. Dan moet je snel met de top onder laten, anders gaat het steen. Ah ja, al vier gespeeld en nu Aiden hij er. 1,75 meter, 75, 200 pond. Niet normaal. 200 pound. Net zo als ik ben. 30 minuten lopen drillen met spanning in mijn benen. Maak je bijna al snapt. Vier verspeeld en nu de laatste dag. De laatste twee uur is die eind binnen. Zo vet, niet normaal. Oh, oké. Okay. Bam! Yeah! Zo lekker dit. Wasn't an intentional relief, but yeah. yeah. <laughs> Man, man, man. Dit is zo nice spannendste 30 minuten van mijn leven. Eindelijk, de laatste twee is van de visdag, van mijn vissessie hier in Thailand, krijg ik een aanbeet. Ik zie een vis draaien, ik gooi hem erbij. Een minuut later pakt hij hem. We zien al binnen twee minuten, het is een arampaya, dus ik sta echt met een kloppend hart te Want dit was mijn laatste kans, hierna zou ik geen arampaya meer kunnen vangen. Ze we had heel de tijd met de top onder water getrild, doordat hij uit water zou springen. Maar gelukkig, gelukkig bleef hij daar aan zitten. Hebben de jongens hem met de kooi gevangen? Ja, echt niet normaal. 1,75 meter, net zo lang als ik ben. 200 lb, dat is iets van 100 kilo, moet ik nog even narekenen. Ja, echt niet normaal. Gewoon met een stukje vis. Gewoon met zijn kopje van de vis. Echt niet normaal. Wat een beest. Ja, een heel stressgevoelig. Je zag ook hoe die wegging. We wouden nog eigenlijk een fotootje maken. We hebben dus nu al in een video. Maar goed, we kunnen screenshots nemen. Ja, dat is echt niet normaal dit jongens. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Wat een beest. Dat ga ik nooit meer overtreffen. Echt vet. En nou, jongens, de afsluit van de sessie. Welk voor het eindschot? 22 kilo redtail. Van de vis is weer. Dat is echt niet normaal. 15 vis gevangen in twee dagen. Allerlei soorten. En dit is de laatste. Hij mag weer gaan. Voor de video leuk. Abonneer voor meer. Like de video. Kijk Nice. Jongens, het is helaas maar waar. Maar de twee dagen zitten er bijna op. Ik heb in totaal 14 gevangen. Twee dagen vis, het is echt niet normaal. Meerdere keren mijn record verbroken en ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Zo vet. Wil je ook nog een keer vissen? Zoek op Jurassic Mountain Resort and Fishing. Daar zit ik. Tuurlijk hangt een prijskaartje aan, maar zoals je ziet is het echt waard. En het is zo vet. Dag van mijn leven, record sneuvelen. Ja, vet wordt goed voor je gezorgd. Je hebt een huisje, wifi, stopcontact, airco. Geweldig, geweldig. Ja, dat is echt vet. Vond je de video nou leuk? Even een duimpje omhoog, abonneer voor meer. Also, when you're, sub when you're is, subscribe en like de video. We appreciate it. Yeah. So see you next time. Thanks for watching.